Наша история началась вот что. Мы были комсомольским патрулем технологического института имени Ленсовета. И мы так любили друг друга вот все. И, доставляла такую радость. Мы как только расставались на какое-то время, потом встречались и радостью, как маленькие поросята, которых <laughs> весной выпускают на луг, мы так рады были встречи друг друга, целовались, все там. Ну я тоже поступила в технологический институт в 1957 году. И мы увидели таких ребят там настолько светлых, комсомольцев-добровольцев, при которых действительно жила страна родная, и нету других забот. Их было много. Но я как раз увидела там и однокурсников, Вени Йофа, Смолкин. Ну, Смолкин ходил реже, а Веня Йофа там командиром был. Говенко Вадика. Шнитке Володин. Насколько я правильно помню, тот же Венеев, он вступил именно будучи уже в рейдах, во всех, он тогда решил вступить в комсомол, потому что тогда понял, что в комсомоле есть что-то такое настоящее, да. Вот. Комсомольский патруль занимался тогда, но, в общем-то, тем он считал, что наведение порядка. В основном это была работа, э, где собиралось достаточно много народа. Значит, в первую очередь танцы в клубах. Во вторую очередь нас привлекали к различным рейдам там по отстойникам вагонов на вокзалах. Где-то там, в том числе по рейдам по магазинам, тогда было это модно тоже. В общем, такая была довольно распространенная деятельность, в том числе и в институте, кстати говоря, в самом институте, на всяких там институтских торжествах. Э, вечерах, э, Новый год там. У нас была идея справедливости, что это какая-то что находит и бьет, понимаешь, кого хочет. Вот. Мы хотели, считали несправедливость, этим начали бороться, потому что брали в зашивы или в милицию. Ну, к сожалению, мы там еще вылавливали э, почему-то там те, кто в узких брюках были, хотя это вот сейчас я считаю, что это настолько ошибка, потому что каждый имеет право и одеваться так, как, как стиляга мы их называли. Но это вот я считаю, что это наша большая была ошибка. Мы такие были очень правильные советские люди. И, ну, ну, потом все-таки мы, люди тоже грамотные, стали, ездили на стройки, ездили в колхозы, видели, что какое-то безобразие, просто не экономическое безобразие творится. Говорят одно, пропагандируют одно, делают другое. И это очевидно, даже нам, студентам, было видно, что фальш и ложь, и, и в общем, клевета на нашу действительность. Это... Ездили на стройки, ездили на целину, видели дымящиеся эти кучи с зерном, которые не успевали э, просушить, элеваторов не было. Вот. Э, на стройках мы видели огромное количество приписок. Ну вот, уже тогда мы с Ронкиным стали обдумывать о том, все ли в порядке в нашем государстве. Мы наблюдали несоответствие декларируемого с фактическим. А, наша брошюрка, которая а, была потом написана программа, как назвали КГБ, что она действительно и была, но ну, начинаю словами, что первое, что поражает молодого человека, вступающего в жизнь, это то обилие лжи и э, несообразности, которые выливает на него официальная пропаганда. Я очень не неточно цитирую. Мы решили заняться, так сказать, вот, агитацию, свести агитацию против существующей системы. Для этого нам показалось, что необходимо сначала создать, так сказать, теоретическую базу. И вот этой теоретической базой мы занимались целый год, писали вот эту брошюрку о диктатуре бюрократии, диктатуре пролетариата. И нам как-то эта база как-то так была, в общем-то, как понятна. Понятно и разделяли, мы, что действительно бюрократия пришла к власти, бюрократии класс, который, э, там, так сказать, сам себя назначает, сам себе, сам собой руководит, сам себе привилегии присваивает, э, там, так сказать, отнимая все народ. И это мы как-то так понимали, что надо что-то с этим делать. А есть еще фотография, где обсуждается эта, эта книга, да? Вот одна, одна есть, где обсуждается, где Сережка и Валера <laughs> лежат носом друг к другу и одновременно жарить шашлыки. Значит, как она называлась, известно это? Диктатура бюрократия, диктатура пролетариата. И в скобочках, между прочим, было пути построения коммунизма Что впоследствии следствия говорили, что это, мол, для конспирации <laughs> написали. Надо сказать, мы тогда вполне искренне верили мы считали, что социализм – это наиболее прогрессивная система. Вот, и если убрать эту самую бюрократию, следовать ленинским принципам, то, в общем-то, все будет более-менее нормально. Значит, у нас была страшная глава, кончаясь, кончавшаяся, если не ошибаюсь, из э, коммунистического манифеста словами. Мы э, считаем презренным делом скрывать свои цели и намерения, открыто заявляем, что переустройство общества может быть произведено только насильственным путем. Ну вот, мы э, не готовили заговор, революции, мы просто считали, что э, революция, э, она, ну, естественная. Вот в результате э, всего того, что происходит, естественным результатом будет революция. Книжка вызвала двоякое впечатление. С одной стороны, опять же, определение советской власти как диктатуру бюрократии мне понравилось. Я тогда Жилуса не читал, вот, но я знал существование существовании этой книжки, но не читал ее. А с другой стороны, это повторение все того же. Революционным путем, значит, вот, можно чего-то добиться, я в этом сильно сомневался. Не, но спорить на самом деле я не умел. Отстоять свою позицию я не мог. И э, главное, опять же, было, что можно ли оставаться в стране или нет. Значит, к какому году она была более-менее написана, наверное, где-то 60 63-64 год. Был вопрос, как ее распространять, как, как напечатать. Ну, в общем, мы стали печатать э, это самое э, фотоспособом. Причем для того, чтобы ее не только у нас распространить, но и значит, у наших друзей в Красноярске, мы переслали им фотокопию. что потом э, они тоже отпечатали фотоспособ на фотобумаге. А потом э, делали уже, когда была отснята пленка, то с этой пленки мы э, это самое печатали экземпляры. Где кто? Гаенки у себя, мы у себя дома в нашей одна, одной комнате, где уже тогда у нас уже дочка родилась, <laughs> да, ну, как любые фотографии, так и это мы печатали, сушили. У нас еще глинцевателя не было иногда на зеркале, на чем угодно, да. Вот. Или ездили, возили сушить э, квадик, у них было поп попроще совсем, и вообще техника лучше всякая работала. Мы садились на Петроградской стороне, на Большом проспекте, эти <laughs> мокрые фотографии там были в кастрюле в какой-нибудь, везли туда и там сушили. Больше того, книжку печатал даже э, Валерка Смолкин. У него в квартире это делалось все. А квартира наша, <clears throat> моя, то есть голодая, <clears throat> к этому времени была действительно, я там был один хозяин. Она стояла из двух комнат. И вот в этой маленькой комнате и была организована фотолаборатория, <clears throat> где попеременно ребята печатали фотоспособом. Значит, печатали, по-моему, Сергей с Валеркой, что ли, у Смолкина, а самого Смолкина не было, Валерка ушел. Открывается дверь. Входит молодой парень. Заходит к ним прямо в это самое, где они печатают этот самый текст. Посмотрел, почитал, сказал, во, вот это дело, давайте я буду помогать. Это был Сережа Машков у которого был, он был близкий друг Валерки, у него был свой ключ. Вот. Он сразу включился <laughs> в работу. Ну, я взял, прочитал, согласился, что да, очень даже вот как-то э, подходит мне по образу мыслей. И, и все, и предложил свои услуги и так далее. Там началась такая некоторая работа по части печат, печатания и распространения. Значит, э, ну, книжка, она была же очень маленьким тиражом. Тут, наверное, 21 или 22 экземпляра всего-навсего, если было у нас в Ленинграде. В Красноярске не помню, сколько было напечатано, сколько это было. Значит, э, причем э, КГБ потом пыталось свести обязательно, чтобы найдены все экземпляры. Если уничтожено, то же где, когда, да? В 62-м я кончила же институт и поехала работать в Саратовскую область, поселок Шихан. Где вот и там <laughs> а познакомилась с дорогой сердцу Валерией Матвинтиной Валюшей. Потом она поселилась в нашей комнате, и мы, так сказать, вот угу. через нее. Через нее познакомилась я с этой вот с книжкой, которую ребята написали. Вот Люсенька туда привезла ее. Мы читали ее, так сказать, осваивали. Это, ну, <laughs> интересно же. Это распространить листовки среди отъезжающих на цилиндр. Если отпечатываются листовочки, стал вопрос, а как их размножить? На машинке это невозможно, да? Нужно же большое количество. Тогда стали думать, что это делать. Ну, была такая книжка, не знаю, вы, наверное, не читали, «Мальчик из Уржума». Это про юношество Кирова Сергея Мироновича. В том числе, там, среди прочего, было описано, как изготавливается юктограф. Ну, решили изготовить <laughs> юктограф. Мы Несколько раз распространяли листовки на туристских слетах, на эшелоны, уходящий на целину. Мы приблизительно знали вот, менталитет этого народа, и поэтому нам проще было составить тексты. Эшелон, уходящий на целину, мы от имени райкома обошли вдоль окон и совали им подарки. Там шашки, шахматы, э, шашки, домино какие-то, брошюрки ленинские. Там все было вложено в листовки. Мы написали, э, товарищ студент, вот вы едете нецельно, там вы увидите то-то, то-то и то-то. Вот. Вы обратитесь к своим порторкам, там, начальникам, руководителям. Они вам скажут, что виноват вот такой-то нерадивый директор, такой-то начальник. Но то, что мы уже сегодня это можем предсказать, свидетельство о том, что это не единичный случай, а система. Вот с этой системой надо бороться. Листовки обнаруживались, естественно, постепенно. Ну, кто там будет читать Ленина? <laughs> Это в последнюю очередь выяснилось, когда уже стали искать их. Ну, в домино вытащили, да, на дне лежат эти самые листовки. Ну, люди читают. Люди были разные. Значит, некоторые были праведные комсомольцы, они сразу побежали в штаб эшелона и сообщили об этом, что вот найдены такие листовки. Те, естественно, сразу же телеграмму послали сюда, в Ленинград. КГБ, что вот найдены листовки. Они советские. Поскольку листовки обнаруживались постепенно, то следующая, следующая станция станции была телеграмма, по-видимому, едет с нами. Ну, а я распространяла уже листовки вместе с Валерой. Э, еще там ходили мы на слет туристский, а потом университет со Э, получилось так, что мы не успели расклеить листовки во время лекции, раздался звонок, начался перерыв. Вся эта ксунинская кодла вывалилась из аудитории. У меня еще была целая пачка листовок. Не нужно было, ни в коем мере нельзя было менять темпы. Нужно было сделать вид, что мы влюбленная парочка, которая никуда не спешит. И мы дошли до до университетской набережной, прошли Дворцовый мост и все время, державшись под ручку, э, на самом деле мы не разговаривали, нам было очень страшно, поэтому единственное, что мы были в силах делать, это молчать. Когда шли, я потом Валера спрашиваю, тебе не страшно было? Он говорит, страшно. Мы с ним когда встретились, <laughs> ну не встретились, а уже <laughs> когда распространились, все шли по мосту. <laughs> Я говорю, я тоже как-то нет. Мы так держались друг перед другом. Но ну, вообще, то я хочу сказать, нелегальная подпольная эта работа, она, конечно, немножко так вызывает, конечно, а опасение, когда ты этим занимаешься. Был еще журнал Коко, Вышло два номера. Э, третий был арестован в рукописях. Это был классический самоздат. Мы заголовок срисовали. Э, вот э, Сережина, теперешняя жена Валечка то Ивана, хорошо рисовал. Она точно скопировала э, заголовок с герцинского колокола, кроме твердого знака. А так это был фактически их фирменный, и старый фирменный знак. Да, да, значит, журналом дело в том, что колокол назвали, дальше нужно было придумать, а кто же, так сказать, издатель. Ну, так поразмышляли, назвали Союз коммунаров. Ну, в общем-то, это не было никаким союзом. <laughs> Присвоили себе это название. Значит, э, написали там 23-й, по-моему, номер. Или ну, какой-то из таких. Чтобы было впечатление, что это не первый журнал. Содержание было разное. Были э, Э, статьи о лавировании или поворотке, если я не ошибаюсь, называлось это о первом упоминании сталинского имени Брежнева, первые шаги нового правительства. Была статья о э, странах, идущих по некапиталистическому пути – мы утверждали, что промежутком между социализмом и капитализмом является э, господство бюрократии. Это просто неучтенный классиками промежуточный вариант. Вы-то за что сели? Да я сел вообще, как, э, у меня две статьи было написано для самоздатского журнала. Одна насчет избирательной системы, мне там, в общем, вот не нравилось <laughs> безальтернативные выборы, а другая о бригадном подряде. Мы э, на суде со Смолкиным э, боролись за участие в написании Э, статьи о подлинном и мнимом величии Ленина. Но никто никого не пересилил, так, так оно осталось пополам примерно. Эти все статьи, кстати, были не совсем в рамках э, ни той, ни другой идеи, ни антисоветской, ни советской. Они пытались занять какую-то более э, психологическую или философскую позицию по отношению к этому вожду. А дело в том, что когда мы писали книжку, ну, вот. Мы там все договорили до конца. И говорили о том, что необходима революция для того, чтобы съесть существующую систему бюрократическую. Ну, вот. В журнале мы не ставили такую передачу прямо, да. Мы просто пытались создать как бы параллельное, так сказать, описание и оценку событий, да, не в открытом враждебную. Когда мы поженились, ну, я знала, чем он занимался, что и мысли, и что занимался, он сказал, Чисто, по-моему, теоретически не особо серьезно продумывая, он сказал, ну, три года, э, и там потом арестуют, да? В общем, так и получилось. Валеру сразу увели. Я что-то там готовила, чего-то такое, чтобы поесть ему там все. Ну, в общем, его забрали. Вот. То есть обыск пошел уже только при мне. Вот. Им очень не нравилось. Очень много, говорит, пыли там, каких-то такие. Ну, они же там все. Здесь вещей напихано везде, да, там все. И они тут и детские, и наши, и книжки. Ну, у нас забитая комната, конечно, была. Они на все, во всех обысках жалуются. Это интеллигенция еще, они тут... <laughs> Вот. Обыск долго шел. Значит, 6 часов раздается звонок. Меня спрашивают, кто. Там говорят, телеграмма. Значит, понятно, кто. <laughs> Вот. Но ну, ну, открывать она открыла. Они открыли, сразу же, прошли в комнату, предъявили ордер на арест, то есть на это самое на обыск. Ордер на обыск. А, кстати говоря, когда раздался звонок и там телеграмма, да, я услышал за окном некоторый грохот. Это значит э, КГБшник, который страховал окно и смотрел, что мы будем прятать или чего, да. Э, там стояла мусорная тумба жестяная, он с нее свалился. И когда меня из голода везли по Васильевскому острову, а потом по набережной Наташмит, а потом через Дворцовый мост, а потом по Дворцовой площади. Было совершенно замечательное летнее утро, такое даже не, не жаркое. И я смотрел вокруг и прощался. Я думал, что я больше никогда этого не увижу. А мне позвонили знакомые, причем со, э, не, не очень близкий друг, женщина. Но ну, она позвонила со странной фразой. Я, я не мог понять сначала, э, в чем дело. Позвонила и сказала, знаешь ли ты о несчастье в семье Гаенко? Ну, я так как понимала, что если они ко мне пришли, то значит кому-то еще тоже пришли. Я позвонила Гаенко, там побежали мы. Ну, конечно, там тоже э, Вадика тоже забрали, да, Ниной встретились, потом мы, в общем, мы там перезванивались, встречались в каком-то кафе, где-то так. Ну вот, потом мы э, узнавали, что и как у кого происходит. Вот. Из Ленинграда в турпоход какой-то ехала группа, где были мои знакомые. Я их на вокзале встречал, mm. и они тогда мне сунули, боялись еще всех, чтоб не видел никто. Сунули мне бумажку, я прочитала, там уже было написано, кто арестован, полный список. Он мне, так сказать, сказал, да, вы находитесь в следственном изоляторе КГБ, иначе говоря, в тюрьме. Ну, ну и все, арестовали нам меня. Повезли на самолете сюда. На самолете? На самолете, да. Через э, Саратов на самолете. А здесь на машине легковой подвезли еще э, аниматор к технологии, показали мне, посмотрите. То есть э, так на технологку, что я посмотрела на свои из такси. А перед этим приехала при, приезжала к нам девушка, ну вот, и привезла торт, там все, но я его не видела, даже не знала, что там торт этот есть. Э, ну вот. И, и когда уже меня арестовали, мне хотели мои там еще четверо в хотели этот торт дать. А там, оказывается, лежал колокол. <laughs> Ну вот я бы еще привезла бы назад на литейный, какого-то. Насчет э, моментально, ведь я же был э, в технологии довольно видной фигуры. И хотя вот уже год как кончил, но был еще начальником штаба патруля и начальником этого оперативного отряда, и в городе замначальника оперативного отряда городского, это в Смольном, да. И все страшно начали, ну, моментально все узнали, и стали звонить севаком комсомола, и требовать э, секторе обкома комсомола. То есть я с такой фигурой, что они поняли, что мой арест, он как бы, <clears throat> в отличие от всех остальных, будет ну, шумным очень в городе, да, им это тоже было ни к чему. И поскольку прокурор не дал санкции на арест, то больше они не имели права меня держать. Через две недели меня отпустили. И дальше начались совершенно мучительные допросы. Это ну, скажем, 3-4 раза в неделю. То есть э, работать я уже не мог. Это было не работа, это было какое-то мучение, да. Меня вызвали в первый отдел, и там это самое посадили и отвезли на эту самую, ну, вот большой дом, там, так сказать, на, на это самое, на допрос, как или как, ну, беседу там, так сказать, как бы. Потом уже второй раз они сказали, что там, через какое-то там время, то, в общем, э, вот, вы должны прийти, то есть назначили. Ну, и я, как послушная, это самое, ну, к ним <laughs> приходила. Вот. А потом на другой день я нашла на допрос 7 августа. Ну вот 7 августа она пошла на допрос. Она не первый раз, она уже много раз ходила на все эти допросы. А тут ее назад не отпустили, ее арестовали. Вот 7 августа ее из Эликсона да, в общем, в камеру. В камеру меня отвели. Mm-hmm. И я, я как-то была даже довольна, потому что я <laughs> то я хотела подойти кулаками разбить это самое, <laughs> их двери там или что-то, потому что там сидели и мучились твои друзья, как бы, да? А, а тут ты уже это самое вместе с ними. Это как-то <laughs> Дети были у нас у троих, наверное. Нет, у четверых, да. У меня, у Гаенки, у Йофы и у Зелексонов, да. Нет, нет, не скажу, что мы готовились. Это было все в теории. Все в теории. Нет, ну, если что, во-первых, могли посадить и двоих. Мы это ж никогда не обсуждали. А что с ребенком? А так как я не знал уголовный кодекс, то, то я думал, но ну, я про себя не думал, что меня, а ребят, думаю, расстреляют. И поэтому у меня был ужас какой-то, кошмар. То есть уже потом, когда я задала вопрос, э, сколько, дайте мне кодекс, чтобы я почитала, сколько максимум, и узнала, что 7 лет и 3 года, с меня как камень. То есть я поняла, что ребята будут живы. Мы считали, что вот э, когда нас поймают, на этом все и кончится дальше уже не играет никакой роли, да. Что будет там, не существует сороков, это значит конец жизни, да. Ну, расстрелять может, не расстреляют, но все это уже, на этом наша мирная жизнь закончилась. И когда он мне сказал, <laughs> что дается там от, от э, полугода до 10 лет, я думал, господи, о чем разговор, ребята? Чего я буду рассказывать-то из-за таких сроков? Я еще не знал, как переложиться срокам лагеря. Нас раздели, переодели, и в этот же день меня допрашивали. Потому что идея была э, воспользоваться тем шоком, э, который произошел в момент ареста. Наша ошибка была то, что мы вообще начали с ними надо разговаривать, да. То есть надо было срочно говорить, что нет показаний, нет показаний. Ну вот. Чтобы они стали делать, я не знаю, потому что тогда еще психушки они не только начинали практиковать. И... А когда начали говорить, то приходилось идти на важные уловки. Эти уловки, конечно, они были сильнее во всех уловках, да. Дело в том, что посылка ничего не говорит разговорить меня нужно было, э, Виноградов сказал, вы зря молчите, потому что ваши друзья это все говорят. Вот, пожалуйста, вам протокол допроса Ромкина. Он назвал 23 фамилии. Он мне показал, действительно смотрел тех, те люди, которых мог назвать только Ромкин, а никто другой. но на этом листе было только 21. Еще две были на другой стороне листа, которые мне не показывали. Поэтому для меня была большая проблема. Да? А Сиротинина прихватили или нет? А фотографии книги, написанные нам из Красноярска, были. А провести анализ фотобумаги нетрудно мы привыкли правду говорить, понимаете? Мы такие идеалисты были, что не, говорить неправду, мы столько времени жили и говорили правду, <laughs> что не говорить. И я понимаю и Валера, и всех, у нас ни у кого никаких претензий друг к другу нет. Когда меня выпустили, то первое, что мне прошло в голову, это надо искать адвокатов. И я пошел к нему – рассказал, что вот будет такое дело, что сейчас передали дело уже в суд. И я понимаю, что адвокаты должны быть как бы все из одной компании, потому что чтобы не началась компания одного под другой. А, ну и вот сказал, хорошо, я подберу команду. И он нашел несколько адвокатов, которые согласились. Причем они все боялись страшно. Они не очень не любили политические процессы. На суде? Так, мы, ну, конечно, мы тоже рады были, что мы встретились все на суде. Начали все читать стихи Валера Смолкин. Я помню, что много читал. Ну, еще там Зеликсон, как, какую-то японскую поэзию нам читал. А перерывы, перерывы. Там же перерывы между ними. Нас кормили. И вот пока нас кормили, там, мы читали, да. Ну, мы очень рады были, что нас привозили же. Мы же сидели в одиночках, Нас же вначале не объединяли. Там было чем посмеяться, никто особенно увлечен не был. Вот. Наоборот, мы очень обрадовались, когда мы вдруг все оказались вместе. Да соседних скамейках там, да. А потом мы видели лестницу, черная лестница, куда подъезжал воронок, и там ребят туда выводили. И с черного хода их заводили. А мы там потом по этой лестнице ходили, там все же было открыто парадное, это не то, что сейчас все закрыто. Вот. И Нина написала где-то там на какой-то двери, ну а там же это черный ход, так там надо закрытые двери. Она написала «Веселее, друзья и дети». А это э, песня «Буревестник» есть там. «Веселее, друзья и дети» первым делом не унывать от студенческих общежитий до бессмертия рукой подать. Но это все песни-то все знали, но она одну цитату, фразу написала, и они ее видели. Судья, что, собственно, на суде было? На суде все мы признали, что да, объективно мы этим наносили вред государству. Поэтому частично свою вину признаем. Значит, Сережка э, с Валеркой пытались взять всю вину на себя. Каждый из них заявлял, что он автором является, что он писал и так далее. На что судья не выдержал, сказал, здесь не Нобелевский комитет. Что вы так сказать, вот, на авторство претендуете каждый? Поэтому, в конце концов, им дали поровну. Валерки с э, Хахаевым я был знаком, э, Боба Зелексона и э, Венечку Йофи я не знал вообще. Я не был с ними знаком до посадки. Ну, в смысле, до следствия началось. Там мы уже в зале познакомились. Ну, мы уже все друг друга знали. Я, правда, мало знала Зеликсона, но о нем очень много слышал в институте, как легенда такая была. Есть... К нашему делу он не имел никакого отношения, исключение того, что получил книжку. А потом он мне признавался, говорит, знаешь, Лиз, уже перед смертью, вот, то, что я попал вот, в среду ребят, то, что я отсидел в лагере, это для меня было какое-то послание Божие, потому что я понял, что главное Все-таки истина, она важнее. Я вот вышел как во двор ночью, звезды светят, и все. думаю, вот я здесь, в этом лагере, где столько всяких, всяких идей, столько людей, и сидят они за эти идеи. Но надо сказать, что у него не было ни малейшей обиды до нас и вообще на жизнь, что так получилось. Сроки были разные. А, максимум получил э, Сергей Хахаева. Я мы получили как авторы этой брошюры по 7 лет в лагере и 3 года ссылки. Центральный Молкин женился в тюрьме. сам видел и присутствовал. Произошло это, в общем-то, благодаря и только благодаря э, стараниям Наташи. Вот закончился суд. Все девчонки тут же стали писать заявление на свидание, а, а я никто, меня не пустят. И вот тогда мне это пришла в голову такая мысль, думаю, а может мне, нам разрешат э, пожениться, поскольку они нам все это расстроили. Все протекало как обычно, э, как в нормальном э, бракосочетательном процессе. Согласны вы, согласны вы, распишитесь, там свидетели туда-сюда. Потом Валерку привели, мы ему принесли рубашку белую, переодели. вот девчонки принесли кольцо, купили. Я про это и не думала, что кольцо надо, не надо. Мне его как-то спокойно. Но они вот купили. И когда потом стали, а у него, ему тоже что-то надо одеть. Моя мать сняла кольцо и положила в тарелочку. <laughs> Я ему одела, но потом все сняли. И кольцо, и рубашку <laughs> раздели после этой церемонии. Потом Смолкина оставили там, не знаю, на час, по-моему, уже женой Э, и, и все. Чисто такое, ну, довольно, ну, заметьте, эмоциональное э, событие, ежели кто понимает. За там решетки, а тут такой процесс. Ну, на этом все кончилось. Нас, значит, всей компании отправили по этапу. И когда открывают калитку в решетке, Значит, один надзиратель кричит там другому, да, сколько ведут, кого ведут. Значит, кто вели нас, он вдруг орет, да, семь человек государственных преступников. <laughs> Это тоже вызвало у нас некоторый смех, да. И потом в посадках, в вагонах, да, тоже, в общем, очень часто говорили, да, самые государственные преступники отдельно. Потом ждали пересылку только лишь. Пересылка тоже длительная, там через Псков, э, Розаевку, там через Саранск нас везли очень долго. Ну и нас свали вот на 17-й лак отделение. И ехали, конечно, когда вошли, страшно не было, потому что все в черном, в основном очень пожилые. Э, жизнь, дома господи, что же за страна, которая боится таких пожилых людей? Оказалось, это верующие. И там в основном верующих, неверующих было очень мало человек 10. Ребят сначала привезли всех в один лагерь, в Мордовию, в Евас. Дня три они, по-моему, там были. А потом их разделили. И часть, э, часть отправили на первый лагерь, а часть осталась на одиннадцатом вот, в Ебасе. Они, во-первых, всегда разделяли группу, вот старались, например, вот близких друзей разделить. Вот, например, Хахаев и Ронкин никогда вместе не сидели. Машков и Смолкин, которые близкие друзья были из этих компаний, тоже никогда вместе не сидели. У нас образовалась такая компания, в которую входил Юлий Маркович Даниэль, Александр Алик, Гензбург покойный, Виктор Каунич Латышский. Да, ну Валера вообще так сидел, он э, несколько э, так активно боролся с этой администрацией, да, и все время был в конфликте с ними. Поэтому у него там были и ШИЗО всякие там, и на сколько-то суток, и на 6 месяцев они получали Ко мне подошли Калнич и Машкову сказали, «А, а, надо объявлять голодовку. Ну, я сказал, надо. «Ну, как сказал однажды Даниэль, Ронгина хлебом не корми, дай поголодать. А мы выдвинули требования а, требования эти включали а, свободное занятие творчеством в зоне, а, не перекладывание наказаний за наше плохое поведение на наших родственников, то есть запрещение наказания в виде лишения свиданий. И один раз меня, по-моему, лишили таких свиданий. Пререкание с конвоем. один раз за чтение литературы на рабочем месте. Когда я первый раз приехала в 66 году, мы с Ниной Гаенко поехали в апреле 66 года на первое свидание. Мы еще ждали очереди. Мы идем мимо плачущих женщин. Мы идем, мы проходим молчание. Мы не можем сказать им ни слова. Мы не смеем махнуть им рукой. Мы идем, а у них за плечами рюкзаки с табаком и харчами. Рюкзаки с нерастраченной страстью, рюкзаки с многолетней тоской. Ох, и трудно, наверное, им было по грошу собирать на билеты, по куску собирать передачи для своих непутевых ребят. И как слезы, роняя монеты, прикупать, прикупать сигареты, и вести, и нести на удачу, и услышать «Везите назад». И привыкшие тут по-дикарски о любви толковать обнаженно, мы проходим смиренно и тихо, без подначки и без матерка, потому что мы тут не пижоны, потому что усталые жены не девицы, не шлюхи, не бабы, а названные сестры языка. Мы идем, простаки и поэты, променявшие волю и семьи, променявшие женские ласки на слова, на мечты и на сны – только что же нам делать, что все мы на крови созидаем поэмы? Уж такие мужья вам достались, вы простить нас, наверное, должны. Это, между прочим, точно развод. Вот так мы стоим, они, э, конвой закрывает с одной стороны, с другой нас отгоняют метров на 50, только отвернуться, мы опять поближе к проволоке. И идут, идут. И вот я думаю, ну как же, а уже темно, а все в одинаковой черной форме, думаю, не в жизни не узнать. Как только прошел, сразу узнал. <laughs> Сразу, сразу. Вот, ну, Вадя идет. Нина Гаянка, Нина Гаянка там, <laughs> она же гимнастка. Вот. Э, значит, там мы там расположились, колючка, и там дальше зона идет. Нина расстелила коврик там какой-то или, не знаю, одеяло что ли какое-то. И на нем начала это самое Ребята, э, ху, ну, художественную да, гимнастику. А э, зэки-то, конечно, они просто женщин так уже давно не видели, а еще которые перед ними там всякие эти фигурки делают. Все там, господи, залезли на, на все, на что можно было. Залез, все пялились, один там стали. Ну, кричали, э, махали руками. Это далеко было все, э, на большом расстоянии. Но все равно рады были видеть э, лица родные. Ну, понимаешь, мы поехали в отпуск, специально туда поехали вот на свидание. Конечно, Володя очень много сделал, когда сели ребята все. И он взял на себя миссию всех жен, всех защищать помогать во всем. И он, конечно, был во всех вопросах незаменим. И с детьми оставался там, и, и надо посылки посылать э, ребятам же было. И посылки собирал, и все. То есть роль громадная. потом, когда мы освобождались, он как-то материальную помощь всем организовал, ну, То есть, конечно, заслуга очень большая. Вот Нина брала Таню когда-то на свидание, я не брала. Марина не знала толком ничего. Ну как, она маленькая росла, вот с год и четыре месяца постепенно. Где-то есть папа. То я открыточки ей писала от папы, то папа что-то присылал, какие-то стишки. Ну, так это считалось как бы так нормально. Растет ребенок, где-то папа, где-то работает. Вот так есть какой-то реальный папа. Вот есть фотография папы, да, и ничего больше. Вот. Письма писали. Это немножечко смешно, это можете просто посмотреть, как... Вот видите, такая диаграмка? Это написано, кто кому должен написать. Вот Сережка должен был написать Варе, мы его там и поженили, и Ирке он должен был. И Венька должен был написать виде, наверное, написано. Вот я должен был написать Оле Жериксон и Свете Сиротине. Борька Наташи, которая с Молкиным, и Нине, моей жене. И потом приходилось, э, когда свои, во всяком случае, я записывал, потому что а, а я через год-то забуду, <laughs> кому я что писал вдруг напишу то же самое, вроде неудобно будет. Я писал всем. Здесь э, вопрос не, не стоял, с кем ближе там или с кем. Все сидели, всем писал. И вот я начинал. Понедельник этому, во вторник этому, в среду этому. Э, всех отослал и снова опять. Нет, ответы не приходили, конечно. Я туда писал, а они писали, у них, там я не помню, сколько там, два, два письма в месяц, что ли, были. Я сейчас уже забыл, не помню. И э, Сережа, например, использовал для того, чтобы писать маме, там, ну, каждый кому там. В принципе, нет никакого сомнения, что э, это просто большая везуха что я попал в эту историю. Лагерь был в каком-то смысле школой свободы, а не наоборот. Потому что свобода требует широты. Если ты находишься внутри своего э, гнезда и из него не выходишь, так э, ты ведь мало кого знаешь и мало поэтому пытаешься Э, понять других. То есть нет возможности даже у тебя такой. И тут вдруг твои горизонты расширились до беспредела. И ограничения географические помогли понять, что суд-то, может быть, на самом деле надо искать где-то больше внутри. И лагерь дал для этого совершенно... Тот лагерь, опять же, я подчеркиваю ту специфическую ситуацию, в которой нам повезло быть такие зоны, которые огорожены были э, колючкой, и, и пространство вокруг видно было. Это как-то приятно, когда все-таки когда расстилающееся пространство, чем заборы. Эти заборы я ненавидела, <laughs> ненавижу до сих пор вообще. Потому что даже мы залезали куда-то там повыше, можно было на какую-то там, на крышу туалета, там где-то, ну, конечно, э, это не разрешалось, но, но посмотреть на на, на расстилающееся пространство приятно. Когда все вокруг забором закрыто, то это как-то надоедает. Наше 17 июня, во всяком случае, 1975 года, когда мы уже из ссылок вернулись, мы встреча, у нас была встреча, специально приезжали из этого самого, из Вильнюса приезжали, Машков, Смолкин. Значит, э, арест произошел 12 июня 65 года. Если бы мы тогда сказали следователям, что это будет объявлено национальным праздником России – они, наверное, отправили бы нас в психушку. Вот, но это действительно было. А, и мы, уже вернувшись из Ведера, мы регулярно встречали этот день. Мы собирались, бывали там. Это, а, вот Веня Йов покойный, он сказал, день нашего официального признания властью в этом, в, этом, в этом смысле у нас не было организации, да, в том смысле, что никто не давал никаких клятв, ни обещаний, и всегда шла к, к конкретным делам, что ну, вот делаем то-то, вот хочешь, мне честно. Но вот именно в этом, этот конкретный случай. Они вообще хочешь это заниматься. Когда в Москве об этом обо всем узнали и познакомились с нами, да, и так далее, они тоже не могли говорить, что это группа <laughs> союз коммунаров, и <laughs> понимаю, что это уже давно не коммунары все, да? Поэтому и нас ласко назвали колокольчиками. Так до сих пор и зовут колокольчики. Э, одна из э, э, неприятных для меня, одна из например, типа, вещей в лагере, это охота на ведьм. Это пытаться найти, кто, кто доносчик, кто виновник. Поскольку мы все говорили, сам по себе отпадала такова цель, понимаете. Возможно, поэтому, возможно, поэтому сложилось э, такое мнение э, у людей, которые нас знали, что мы единственная, можно сказать, группа, которая, которой удалось э, сохраниться целиком, то есть остаться как, как некое тело. А это наша встреча, ну вот видишь, это 10 лет приехали из Вильнюса, мы э, вернулись, приехали из Вильнюса уже, тогда Машков, по-моему, в Вильнюсе, а может быть, уже и в Минске был, и Валера Смолкин приехал, Леша приезжал в стопню, вот Сиротинины приезжали, вот 10 лет когда нам было.